おこれはフォークリフトからのお膝の上だねどうしたの急に狩りは嬉しいけど急にお膝の上乗っけてくれたからびっくりするよかりんちゃんはお膝の上が大好きとっても落ち着くんだよ そうで頭を撫でいられるとなんだかさお金持ちの人が飼っているペルシャ猫になった気分になるんだよあ最高の癒しだよほんとお金持ちの猫になった気分だよ やはり昔はさ雑種ってのがコンプレックスだったけどさ撫で方とかそういう工夫でさ雑誌もペルシャ猫になった気分を味わえるものなんだよなもう由あなたもコンプレックスを感じているならまず大きなあくびをしてリラックスしよう 落ち着いたら考えてみようちょっとした工夫でさ解決できること意外と多いんだよねスタッフさんありがとう今度はさサンドイッチになれるようなそんな工夫をお願いだよカリサンドイッチ大好きだからさその気持ちになってみたいものだよお早速かいあスタッフさんありがとう サンドイッチは違ったよ